将来のことや進路についての考え方の違いで母親と衝突するアスナ自分の思いを伝えることができず横暴な母親の意見を退けきれなかった彼女は現実世界の自分には何の力もないと嘆く複雑な思いを抱えながらアスナは絶景が現れる第24層へと向かう次回「ソードアートオンライン2」第19話「絶景」